атың кім еді дәурен дәурен иә прямой эфирге шығатын ба прямойға шығамыз енді ана ақыры э, э, енді сұрап жатсың ғой мысалға жоқ енді сіздермен сөйлесуге келдім мен сөйлесу сөйлескенде мен э, сендермен сенімен именно сөйлесуге келген ана менің кешегі эфиріме жауап берсің мысалға эфиріңіз көрген жоқпыз а көрмесең көріп кел содан кейін ана жауап бергін жоқ қандай сұрақ ол жерде енді айта алатын шығарсыз сен оны білмесең онда неге келдің жоқ онда неге келдің жоқ сіз сұрап тұрсыз ғой эфиріңді көрдіңіз ба мен көрген жоқпын деп а онда не онда не не үшін келіп отырсың онда не себептен келіп отырсың не себепте келіп отырсың егер білмесең сұрап тұрмын қандай сұрақпен келіп отырсыздар жиналып отырсыздар деп ал мысалға сен оны міндетті түрде білуің керек қандай сұрақтар ол менің сұрақтарым ерболат досаевқа yeah. Иә. тікелей өзі жауап берсін мына сендерде зал бар білу керекпін сіздер залдарың бар бір залға бәрімізді отырғысын жинасын содан кейін біздің сұраққа жауап берсін ары беріден кейін ол Э, сен бір, маған бір сұраққа жауап берші э, мысалға ана полицияға да прокурорға да судьяға да қойған сұрақтарым конституция биік па әлде ә, мына досаевтың құзыреті биік па конституция конституция биік иә ал онда ол мысалға сендер иә полиция қалай бізге не хаттама толтырғанда қалалық әкімшіліктен ішкі саясат бөлімінен хаттама келіп түсті мына сендердің ә, митингілерің заңсыз дейді сонда ә, соған сендерден мысалға сендерден түскен хаттама әкімнен түскен хаттама ол қалай заңсыз болады сендер кімсіңдер оны заңсыз деп танитын қандай бізді ана қудалауға әкімшілік жауапқа тартуға мысалға сендерден нұсқау түседі хат келеді что біздікі заңсыз митингі өткізді деген аға қараңыз құзыретті органдар бізге тиісті сауал жібереді жолдайды соған біз жауап береміз мынаны ұстай тұрыңызшы мынаны телефонда күні мынандай митинг заңды ма заңсыз ба міне қашып кетті сұраққа жауап ә? бере алмайды қазір енді он бірді күтеміз тағы алдына барып осы сұрақты қоямыз бізге жауап берсін қазір осы эфирді жалғастырамын ассалаумағалейкум мына біз кешеде ескерту біз жаңада ана дәурен ба бізді ерболат досаев қаланың ақымы бізге не берсін түсініктеме берсін ол жарияланды мына қазір ішкі саясат бөлімінің адамдары келе ма келсін осында бізді ана біздің сұрақтарымыз бар соған жауап берсін біздің негізгі неміз сол мысалға енді хабарласыңдар тездетіп біз соны күтеміз ол әрі кейін ана кім еді ә, ә, прокуратураға полицияға прокуратураға сотқа нұсқау беретін ол кім мысалға кім оған ондай құзырет берді полномочия берді былайша айтқанда ол не ә, конституция биік па әлде досаевтың құзыреті биік па вот осы сұрақтарға бәріне айып айыппұл салып 15 тәуліктен қамататын ол кім соншама нұсқау беретін ал нұсқау беретін ол анық мысалға ә, сөйлеттік қой ә, хаттама толтырған полицияның майоры айтты бізге хаттама түсті қалалық әкімшіліктен деп прокурор да соны айтты сот айтты ана үкімін оқыған кезде э, сонда жіптің басы осында алып келді бізді сол заң емес э, сонда нұсқау жұмыс жасап жатыр ғой соған түсініктеме берсін біздің негізгі талаптарымыз осы ол үшін бізді шақырып бір кабинетті э, босатып иә залдары бар залдар бар ғой мында біз ғой мысалға иә мемлекеттің жері халықтың жері бұл бізге адам сияқты қабылдау керек біз иә не болды сонымен не болды бізді қабылдайсыңдар ма түсініктеме бересіңдер ма а тәртібі емес ондай бюрократияның бізге керек емес бюрократиялық сенің нелерің қажет емес мысалға иә. иә. ана бюрократиялық ана нелеріңді айтпай ақ қой бұл жерде жоқ тиісті тәртібі бар тиісті тәртіпті айтпай ақ қой ол заң емес ол өздерің шығарып алған ол өздеріңнің ол бізге жауап беріңдер онда әкімнің атынан сөйлейсің ба ондай құзыретің жоқ мысалға әкім өзі есеп берсін э, жазылыңыз ешқайда жазылмаймыз біз ескерту жасалды ол бәрібір сіздер мониторить нетесіңдер бүкіл ана әлеуметтік желілерді сіз айтасыз мына парақшадағы тікелей қараған жоқпыз неге иә қарағанда қалай қарайсыңдар біз ә, кез келген ана не жасағанда естіп қоясыңдар білесіңдер призыв бірдеме ары беріден кейін думан мұхаммедкәрім бір айдан бұрын неге ә, пикетке жалғыз одиночный пикетке шығам дегенде үйінен шығармай бірден алып кеттіңдер мониторинг жасайсыңдар әкімшілік алып енді сендер ол органдар әкелді ал олар өз бетімен оны істемейді оларға нұсқау келіп түседі әкімшіліктен түседі и нағыз сіздердің ана ішкі саясат бөлімінен түседі ішкі саясат бөлімінен түседі а ішкі саясат бөлімі кімнің алдында есеп береді қала әкімінің алдында сонда сіздің айтуыңызша ішкі саясат кімді әкімшілік жазаға кімді соттауға бүкіл нұсқау береді нұсқау а мен себебін айтайын мысалға оныншы күні мені ә, полиция келіп ана бас жоқ көз жоқ ә, күштеп алып кетті я? не тұра тұр сөзімді бөлме сөзді бөлме не полискасы жоқ ештемесі жоқ иә алып кетті содан кейін неге алып келгеннен кейін а майор хаттама толтыра бастады мен айттым е сен не толтырып отырсың оған бірінші сұрақ қойғаным қандай сен ана заңсыз митингіге қатыстың дейді ә, оны сен заңды ма заңсыз ба оны саған кім айтты қайдан шығарып жүрсің қандай хақың бар дегенде бізге қалалық әкімшіліктен нұсқау түсті осындай 20 ой 9 сәуір күні митингіге қатысқан деп сонда мен тағы сұрақ қойдым сонда қалалық әкім досаевтың құзыреті биік па әлде конституция биік па десем әрине конституция дейді Ауында онда не шатып отырсың мұнда десем жауап бере алмады екінші сот басталды онлайн бірден осы сұрақтарды прокурорға қойдым прокурор бір басын көтерген жоқ ә, қағазға қарап осы сұрақтарды қойғанда жауап бере алған жоқ тек қана ол да тағы несін Э, өздерінің несін оқып жатты ғой сонда ана қалалық әкімшілік одан кейін ішкі саясат бөлімінен ә, нұсқау кет түсті хаттама түсті деді осындай нұсқауды көрсетіңізші нұсқау жоқ ал енді э, міне ағайын мен сізді түсіндім иә иә одан кейін сот сотта ой ол кім ол қайсысы бет ашылмаған келіндер екен ғой бет беті ашылмаған да қазір не депутаттар тоқсан сегіз ба бізде ана жақта отырған иә жоқ тоқсан жеті ана тоқсан сегіз тоқсан сегіз болса деймін да айтуға да жеңіл болады екен тоқсан тоғызы жабылып қайран баяғы қонаев атам сияқты жалғыз өзіне жетпей жатыр ғой бәрі жиналған өңшекті екен бұлар сен дәлел іздейсің ба жоқ дәлел іздегенде мен сізге аға тәртібін түсіндірейін тәртібіңді түсіндірме сен иә. егер сендер қара тұра тұр тұра тұр ә, ішкі саясат бәріне нұсқау береді міне мынаны жабыңдар мынаны ондай жоқ ә, шағымданатын болсаңыз прокуратураға жоқ тұра тұр оған ә, департамент полицияның несі қызметкерлерінің несі іс қимылдары дұрыс емес заңсыз деп ойласаңыз тиісті прокуратураға шағым жазыңыз жоқ тұра тұр сендер тоғызы күні келдіңдер ғой мынау заңсыз деп жарияладыңдар ғой митингілерің заңсыз деп жоқ сендердің адам келді ғой жария ана митингі заңсыз тоғызыншы сәуір күні иә? э, сендердің адам келді ғой иә ал енді міне соның өзі э, нұсқау полицияға мынау заңсыз митинг деп а кейін осы қағаздар тұра тұр тұра тұр тұра тұр ә, өздерің өз аузыңнан қағылып отырсыңдар міне ә, мына митингі заңсыз деп ә, ескерту берілген жоқ деп тағы өтірік айттыңдар ескерту а ол ашық түрде жарияланған мысалға бір күні ана халықтық парламент жиналысында ол шешілді ол барлық әлеуметтік желілерде барлығында ютубтан бастап барлығында жарияланды оны сендер есту мүмкін емес и одан кейін көптеген арыздар түсті сендердің аттарыңа осындай тоғыз күні митинг болады деп ескі алаңды да шоқан уәлихановты да атады орталық алаңды да бәріне теріс жауап берген сендерсіңдер ғой и одан кейін тоғыз күні бәрібір болғаннан кейін келіп мыналарың заңсыз деп жарияладыңдар соның өзі сендерге дәлел емес па бұл заңсыз дедіңдер ал енді қалай өздерің бас тартасыңдар и соны майор иә полицияның майоры да айтты бізге хаттама түсті заңсыз митингі деп прокурор да қайталады и сот та соны қайталады бізге қалалық әкімшілік ішкі саясат бөлімінен хаттама түсті заңсыз митингі деп себебі мен олардан суырып алдым ондай сөздерді е, қандай основанияларың бар ма десем бізге осындай нұсқау түсті дейді ал енді оған не деп жауап бересіңдер әкім әкім жауап берсін бізге неге ерболат досаев келіп жауап бермейді ол қандай полномочия ол қайдан алды ол конституциядан заңнан биік ол кім әрі бер деген и тем более ана барлығына ә, нұсқау беретін одан кейін ол бәрі де, не қылғанда и хат э, қағаз жүзінде де былай да жазылды ал енді иә заңсызды қайдан шығардыңдар заң мен сізге түсіндіріп берейін десем жоқ қалай қалай жауап бересің ал түсіндір түсіндір енді ал түсіндір енді тыңлайық сені ал түсіндірші түсіндір енді ал енді сені тыңлайық ал сұрағыңыз қандай точно сендер оны мына заңсыз жоқ иә. митингіні заңсыз не заңды деп ана жариялайтындар сендер кімсіңдер кім сендерге ондай не берді полномочия берді қазақстан республикасының заңы бар қандай заң қазақстан республикасының бейбіт жиналыс пен шерулер ұйымдастыру және бейбіт шерулер ұйымдастыру заңы қазақстан республикасында туралы заңы сәйкес тиісті хаттама жолдау керек хаттама жолданды қай жаққа жолданды тоғызына жолданды ма жолданды маслихаттың шешімі бойынша алматы қаласында үш жерде митинг өткізуге разрешенный дейді ғой рұқсат берілген митинг өткізуге бізде мына шоқан уәлихановтың сквер потом ганди парк и сарыарқа үш жерде берген ол осы жерге түсті ма тиісті түсті түсті кімнен менен түсті сізден түсті. Ә. менен түсті лично менен түсті тағы да жазды иә алтысы күнде біз жазып бергенбіз сол жерде жетісі күні отказ беріп тұрсыңдар ойбай ана жерде жаңағы не дейді жәрмеңке болады екен мына жерде ремонт болып жатыр екен сонда мемлекеттің мүддесінен елдің мүддесінен сол жәрмеңке артық біз ол жерде өзіміздің наразылығымызды білдіру үшін келіп тұрмыз ғой кеше сайлауда мен парламентке түстім сайлауды көрдіңдер қандай өткенін бүкіл әлем масқара болды қазақстан сонда сендер сонда қашанға шейін жасырасыңдар бір күн алдайсыңдар екі күн алдайсыңдар үш күн алдайсыңдар қашан халық алдайсыңдар бұнымен енді осымен мемлекет бір бөлек халық бір бөлек болып қашан өмір сүреміз енді сонда қытайға жолдас қойып орысты былтыр кіргіздіңдер миллионнан аса мемлекет билік енді сен ғой кіргізген жоқ шығарсың билік кіргізіп отыр енді сол биліктің кем кетігін біз айтуға ақымыз бар да ата заң бойынша тұр сот пен заңның алдында дейді жұрттың бәрі тең дейді отыз алтыншы бабында тұр қазақстан республикасын қорғау оның әрбір азаматтың қасиетті парызы және міндеті деп тұр біз міндетіміз ол отанды қорғау кеше тағы беріп кеттік қазақстан республикасының байлығын табиғатын қорғау әрбір азаматтың міндеті тағы бізді міндет деп тұр мынау қарақтай біздің жерімізге біздің байлығымызға көз тігіп келіп тұр ғой осы қазақстанға зәрлі болып келіп тұрған жоқ экономикасын көтерейін деп билік қарыз шығар қытайға халық қарыз емес тоғыз миллиард доллар алынды қытайдан не соған жүз жетпіс миллиардтан аса доллар қарыз мемлекет жүз жиырма мемлекеттен соған не кім жауабын береді отыз жыл назарбаев елді басқарды бір рет халыққа есеп кітап берді ме сол шәке осы негізгі сұрақты қайтып келелік мына сізден басқа Мадина Көкетаева да арыз берді. Мұхтар Тайжан берді. Мұхтар Тайжан берді. Үш жерге бердік. Біз айттық, мен желтоқсаншымын. Біздің желтоқсан өзіміз алаңымыз бар, ана жерде. Иә. Ескерткішіміз бар. Соның алдына беріңдер. Мен мына жерде бәрі босап қалыпты ғой. Жәрмеңке керек екен халыққа ана бір күн қарын тойдыратын ана жерде қытайдың помидорына бәтеген әкеліп сататын шығар содан басқа ештеңе жоқ қой не сатады басқа мемлекетте ешқандай өндіріс өндіркәсіп өндіріс жоқ қой ешнәрсе не сатады ол алып келіп алып сатады ғой смотрите қараңыз енді егер сізге рұқсат берілмесе сіз оны сотқа шағымдандыңыз сотқа шағымдандым ғой сотқа мен ана аудан аралық әкімшілік құқық бұзушылық сотына тапсырған кеше мен маған жоқ сізге мына митинг өткізуге рұқсат берілмесе тұра тұр тұра тұр жетісі күні маған отказ берілсе иә. мен сол жетісі күні тоғызына шейін отказ жазғанда ол екі күн үш күн қаралады сонда ол өтіп кететін шығар тоғызына шейін тоғызы күні ырысбек сәрсенбай айтты мен өзімнің мойныма аламын деп мына митингінің барлығы мен жауабын мен беремін деді сөйтті да ол жауап берді оған отыз айлық елу елу елу отыз отыз мрп айыппұл салынды енді ол жазаланды ырысбек ағаға елу салған сияқты бардым мен бардым мен өтіп бара жатып кіріп кеттім мысалы үшін неге мен жазаландым ол енді мойындаған адам жазаланды ғой қатыстыңыз ба тоғызы күні жоқ қатысқанды сен білесің ғой менің сотымда болдым иә. ғой сен бастан аяқ болдың ғой менің сотымда иә. екі күн жүрдің ғой менімен қатар он жетінші он сегізінші отырдың ғой сен сен неге білмей қаласың жоқ мен сен сұрап тұрғанмын ел білмейді ғой неге сіз елге айтып отырмын ғой сіз қатыстыңыз ба қай жаққа ғой тоғыз күн тоғыз күн бардым мен қатыстым неге қатыспаймын ол менің хақым менің сайлаушыларым отырды ау оңтүстік қазақстанда тиісті шығарып берді не үшін тұра тұр бір бір минут бір минут мен мен тұра тұр тұра тұр қорғау үшін бардым мен өзімнің құқығымды қорғау үшін бардым неге менің жаңа сайлаушыларым мені сұрап жатыр әй сен ұтып отырсың ғой сен қалайша сен өзіңді қорғамайсың мен ана түркістан облысында арыс қаласы ордабасы отырар шардара сауран түркістан қаласы алты жаңағы елді мекеннің азаматтары сұрап отырмын мені мен қазір қалтамда тұрмын мен соларға есеп қисап бердім сіз тоғызында заңсыз митингке қатысқан үшін заңсыз емес ол жоқ заңсыз деп рұқсат берілсін берілмесін тоқаев айтты жиырмасыншы жылы митингіға деп ескерту арқылы шығару ескерту арқылы біз үш рет ескерттік сендерге біз заң түрде құжат түрінде бердік сендерге ал сендер келесің заңсыз неге заңсыз болады ал қараңыз сіз жаңа сәрсенбай ағамыз рысбек сәрсенбай ағамыз тоғызы күні митинг өткізем, заңсыз заңсыз заңсыз деп сөйлеме жоқ жарайды митинг өткізем, э, бүкіл несін өзім мойныма аламын дұрыс ертең сол ағамыз мына бір жерде барып тонайық жоқ тоналса тоналды ма жоқ мен сізге тоналтып отырған кім мемлекет қой саған итермелеп отырған сол мына бір жерде біреу бір байды барып тонайық бір жерде барып қонаев е сен өйтіп жоқ енді не мен мысалы жоқ тұра тұр шуламаңдар шуламаңдар қонау емес бір заң заңсыз әрекеттерге шақырсақ мен мойныма аламын десе барасыз ба тұра тұр енді тұра тұр тұра тұр тұра тұр тұра тұр бір тұра тұр тұра тұр тұра тұр сен ондай сөзді бұрмалама жоқ мен сізге сөзді сөзді бұрмалама бәрі тұра тұр осы сұрақтан сұрақ туады ғой ә, мысалға сонда ә, сен ана ә, қалалық мәслихат шығарған не бойынша дейсің сонда тұра тұр қалалық мәслихаттың шешімі мен конституция бір біріне қайшы болса қайсы үстем болады адам құқы жөнінде митингі демонстрация жөніндегі ә, мүлдем қарама қайшы сонда әрине ол ана конституция биік тұрады конституциядан бөлек тұра тұр халықаралық конвенция бар адам құқы жөніндегі саяси және адам құқы жөніндегі конвенция сөзді бөлме сөзді бөлме тұра тұр оны тұра тұр тұра тұр тұра тұр сіз сұраққа жауап бере алмай жатсың қандай сұраққа ана ол конвенцияны қазақстан үкіметі мойындап парламент ратификация жасалған ал егерде жаңағы сендердің қалалық мәслихаттың шешімі конституцияға халықаралық конвенцияға қайшы болып жатса оның заңдық күші жоқ сендер заңсыз ана қалта мәслихатының шешімімен осындай ә, заңсыздықтарды істеп жатырсыңдар міне барып тұрған заңсыздық сонда мына ерболат досаев бар ғой ол заңды белшесінен басып отырған халықаралық конвенцияны да конституцияны аяққа таптап жатыр сендер сол ә, сол несімен ана өздерің қалта мәслихатының шешімдерімен өздеріңнің тағы шығарып алған неше түрлі ана ә, положениялар дей ма солармен бәрін ә, заңсыз деп не қылып жариялап жатсыңдар и жаңағы полиция прокуратура соттар сол сендердің заңсыз осындай шешімдеріңмен конституцияға қайшы осындай шешімдер шығарып жатыр осыған жауап бере аласың ба ол заңсыз болса міне қайшы болғанда не істейсіңдер ал енді міне қараңыз сіз жаңа маслихаттың шешімі мына үш жерге митинг, өткізуге қайсысы конституцияға қайшы десеңіз сіз иә. өзіңіз солай санайсыз ба ол міндетті түрде тиісті шағымды конституциялық сотқа жолдауымыз керек емес ол, ол не қылып жатыр тұра тұр сендер ары беріден кейін ішкі саясат бөлімі болғандан кейін сендерде мамандар бар иә заңгерлер бар сендер онсыз ақ білесіңдер оны жақсы білесіңдер ол ана бәрі заңсыз екен конституция міне тұра тұр сөзді бөлме бір сөзбен айтқанда бұл саяси тапсырма сендер соны мойындаңдаршы саяси тапсырма біз тек қана сол орындаушымыз деп сен мойындашы болды басқа ештеңе керек жоқ саяси тапсырма мойындамақшы биліктен қандай сендер бізге отказ беріп жатқан саяси тапсырма сол үш жерде бірдей жәрмеңке болып қала қалды бір жерде ремонт болып қала қалды ма сонда үш жерде болмаса басқа жерге берсін халық өзінің өзінің несін айту керек шығар ей халық біздің ата заңды құқығымыз тапталып отыр біз демократиялы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз сонда біздің демократиямыз қайда сонда тоқаевтың айтқан сөзі қайда сонда бір ғана досаев па сонда досаев қазылымат мүшелік па мысалы үшін оның ар жағында көрінбей тұрған кім тұр ұлттық қауіпсіздік комитеті тұр ішкі істер тұр ойбай осы кеше қаңтарда неден шықты қаңтар бас жоқ аяқ жоқ көше бар қара берген жоқсың ғой отыз жылдан бері қордаланған нәрсе бір күн келіп жарылды ғой мына тағы нәрсе болады тағы бір күн жарылады осы кетістен шәке маған тағы бір сұрақ қоюға рұқсат бер мына ақыры сен айттың ана арыз жаз деп анаға мынаған ол онсыз да заңсыз екен өздері мына алматы қаласының ішкі саясат бөлімінің басшысы кім аты жөні а есенбек айдар рахымжанұлы вот айдар рахымжанұлына мысалға егер біз сотқа берсек айдар рахымжанұлын ә, одан кейін алматы қаласының әкімін сотқа беруіміз керек осы ә, сендер біле тұра мына істеп отырғандарың бәрі заңсыз екенін біле тұра соған жол беріп қойған нұсқау беріп жатқан осы тоғызында болған митингіні заңсыз деп э, жариялап соған ана ерік беріп қойған ана полиция прокуратура сотқа міне сотқа нағыз сол ә, э, ішкі саясат бөлім бастығы мен қала әкімін беріледі ол ары беріден кейін ерте ме кеш пе мысалға заңгерлер егер оны қолға алса бар ғой міне осы э, қудалау үшін саяси қудалау үшін осы сендер бастарыңмен жауап бересіңдер осыны мен ескерткім келеді сіздің сөзіңе мен түсінгенде біз әкімшілік мына полиция департаментінде мына белсенділерді ұстаңдар әкімшілік жазаға тартыңдар деп нұсқау береді жоқ заңсыз деп жариялаған жеткілікті міне міне заңсыз деп оларға не хаттама түсірдіңдер ғой әкімшілік олар әкімшілік жаза әкімшілік жазаға ал енді сендер неге өздерің құзырет жоқ а сендер құзырет жоқ дейсің да не себепте оны заңсыз деп жарияладыңдар и сол хаттама бәріне түсті барлық органдарға тоғызыншы ә, сәуір күнгі митингі заңсыз деген кімнің кімде де бар мысалға полицияда да бар прокуратурада да бар сотта да бар тиісті сауалнама біздің әкімшілікке келіп түседі мына тоғызы деп тұрса тоғызыншы сәуір күні ә, алаңда өткізілген митингке рұқсат бар ма жоқ па сондай сауалнама түседі кім қайдағы сауалнама сен қызықсың қайдағы сауалнама ол заңдық департамент полициядан а сауалнама түсті сендер жауап бердіңдер заңсыз деп иә бұл бұл э, шараға ешқандай рұқсат берілген жоқ жоқ а олар қай ары беріден кейін тұра тұр тұра бір бір минут сонда полицияда ары беріден кейін кінә жоқ деуге болады олар сендерге запрос жасады мына а сендер ол заңсыз деп жариялаған өзің мойындап отырсың ғой өзің мойындап отырсың сізге айтып тұрмын тиісті рұқсат берілген жоқ заңсыз дедіңдер заңсыз деп айдар шықсыншы мейлі айдар енді сен оның құзыретің жетпейді екен айдар жауап иә кеше біздің хаттамаға есенбеков а деп жазылды барлығының астында жауап берсін деді сол не үшін бізге рұқсат бермеген мен бізден ана желтоқсанның алаңын сұрап құрып бос тұрған жігіт біз өзіміз айтамыз да кетеміз бұл жерде ешқандай заң бұзушылық болмайды ғой бір адам мойнына алып отыр егер сол бір адам бұзып қырып жайып жатса ырысбек сәрсенбаев айтты мен жауапқа тартылатынмын Бұл жауапқа тартылды ал енді қалған адамдардың барлығы неге жауапқа тартылды не үшін ақша ол кісіні де жауапқа тартуға хақылары жоқ ешкімді қазір тұрасыздар біз айтайық енді мысалы сендер айтып жатсыңдар да рұқсат беру сендер таяққа рұқсат бермеңдер мысалы иә кеше көгілдір шықты өтірік емес лдбтға бердіңдер мысалы иә елу жерінде біздің алқаларымызда бәрі жазылған отыз екінші бабында бар бейбіт түрде митингке шығуға болады ата заңымыздың жиырмасыншы бабында бар әр адам сөз еркіндігі әр адам өз құқығын мысалы өнер адамдары бар мысалы шығады өлең айтады мысалы мен де бардым кеше өлеңімді оқыдым маған елу елу айлық айыппұл салдым жүз жетпіс екі мың теңге сонда заң сендер ата заңымызды мына заң бойынша короче таптап отырсыңдар ғой былай айтқан кезде сен адамның құқығын таптап отыр сендер қорғаушы емес құқық қорлаушы болып жатсыңдар да қаншама халықтың құқығын таптап жатсыңдар да аяқ ол ақиқат сол да қазір мына визасыз кіріп жатқан қытайларға неге қарсы тұрмайсыңдар мысалы қазір ол кеше екі күн болды міне үшінші шекара тағы арыз тастады сендер ертең рұқсат тағы да бермейсіңдер ол белгілі неге рұқсат бермейсіңдер осыған айтыңдаршы неге арттарың таза болса барлығы рас ақиқат болса неге бермейсіңдер алаңға шықсын халық талабын қойсын биліктен келсін адамдар халықтың үніне үн міне отыз жыл болды шыдамында шегі бар міне отырарымыздың есігін айқара ашып міне қытайлардың барлығы қаптатып жатсыңдар ертең қара қытай қаптаса не болатынын білесіңдер ма ертең мына жерде қалатын сенің ұрпағың мен біздің ұрпақ осы жерде қалатын біз ертең қашатын мына сатқын билік жоғары жақта қалатын отыратындарың бірінші қашатын бауке бауке мына отан біздің жер мына біздің ер ата бабамыз осы жерімізді ақбектің күшімен ақ найзаның күшімен қорғаған көрдің бе міне ұлан ғайыр кең байтақ жерімізге ие бола алмай жатырмыз өтірік емес қаншама жеріміз орыстарға өтіп кетті қаншама жеріміз қытайға өтіп кетті сендер не билік мақсаты не құл қылу ма не тойға өтті ғой төрт жүз килодан сол ғой алты сағаттың тыр отыр қаншама азаматтар жан жақтан неге керуге шығып жатыр жұмыссыздық жоқ мәселе мысалы қаншама жастарымыз жүр соның бірі міне өзіміз де жұмыс істейміз өтірік емес бауке мына неге рұқсат бермейсіңдер деп ары беріден кейін рұқсат беруге бұлардың беруге бермеуге бұлардың хақысы жоқ ешқандай ескерту тасталды болды олар қамдану керек президенттің заңына қарсы шығып деп құқық актінің өзіне баға полицияның міндеті ол не міндеті сол э, қауіпсіздікті митингіге шыққан азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қамтамасыз ету оны қудалау емес солардың қауіпсіздігін арандатушылар болмауын қамтамасыз ету жауап бере алмайды ғой мына осы сұрақтарға жауап берсін шын айтам мына сұрағыңыз қандай мен түсінбедім иә қайда мен сендерден қайдан полномочияларын қайдан алдыңдар қағаз тасталды иә соған сендер заңсыз деген сөзді неге айтасыңдар Бізде рұқсат берген жоқ дейсіңдер сендер неше себептен бермейсіңдер рұқсат қандай хақыларың бар вот қандай хақыларың бар соған жауап берші арыз заңдар бар ғой иә заң конституция бар заңды айтпа қалта заңдарын айтпа мына мәслихаттың несін ол заң емес сендер қандай осындай хақыларың бар кім осындай полномочия берді мына қала әкіміне сендерге кім полномочияны берді осындай ә, заңды заңсыз қудалау құлдаламау деген осындай қайдан алдыңдар осы кім қудалапты әкімшілік иә ал онда әкімшілік нұсқау берді сіз жаңа ондай жоқ құзыретінде жоқ бұл әкімшілік а жоқ болса неге заңсыз деп бердіңдер өзіңде аузыңнан қағылып отырсың ғой рұқсат берілген жоқ мен оны қағынып отырған жоқ мен оны рұқсат берілген жоқ ондай полициядан запрос келді дедің ғой иә запрос келді біз жауап бердік заңсыз деп тоғызыншы сәуірге мынандай жерге ешқандай рұқсат берілген жоқ заңсыз деп заңсыз деп заңсыз соответственно ол э, митингтеріңіз заңсыз дәурен ол иә. ол қалай вот сол полномочияны қайдан алдыңдар кім берді сендерге соған осы сұраққа жауап берші сосы полномочияны кім жоқ біз айдар шықсын иә әкімнің өзі шықсын ары беріден кейін енді несіне қашып бара жатырмыз кім мәжбүр қазір ана айдар шықсын айдар жауап берсін осы сұрақтың бәріне сол айдар жауап беру керек қой давай полномочияны осыған айдар жауап бере ма негізі кімнің өз жауап беру керек досаев жоқ алмай жүрміз иә өтіңіздер де жоқ ақыры осындай не қойылып жатыр шықсын немене бұл ординарлы нәрсе емес осыған енді жауап күтеміз тағы да бір 15-20 э, минут тосамыз ары кетсе жарты сағат қайтадан әні сұрақтарға жауап беруге шамалары келмеді енді осы эфирді қазір доғара тұрам бір 20-30 минуттан кейін қайтадан шығып қалармыз